Ah, hoje eu quero ensinar uma expressão muito interessante do italiano. Stare alla larga. Stare alla larga, o que significa? Significa estar distante, afastar-se, ficar longe. Já aconteceu de você dizer assim para alguém, fique longe de mim, stammi alla larga. Assim se diz no italiano, stammi alla larga. Fichi longe! Memura per tenere alla larga i giganti che sono la causa appunto eh, di questa diminuzione della popolazione. Per tenere alla larga i giganti che sono la causa appunto di questa diminuzione della popolazione, para manter afastados os gigantes che sono a causa da diminuzione eh, da popolação. Memura per tenere alla larga i giganti che sono la causa appunto eh, di questa diminuzione della popolazione. Secondo te, perché mi sono sempre tenuto alla larga dei politici? Na sua opinião, porque eu sempre fiquei longe, sempre fiquei afastado dos políticos? Secondo te, perché mi sono sempre tenuto alla larga dei politici? Secondo te, perché mi sono sempre tenuto alla larga dei politici? Chi segue una dieta con pochi o addirittura senza carboidrati spesso sta alla larga dalle fonti più note come pane, pasta e patate. Quem segue uma dieta com poucos ou até mesmo sem carboidratos, normalmente passa longe das fontes mais notáveis de carboidrato, como pão, macarrão e batata. Quem segue uma dieta com pochi ou addirittura senza carboidrati spesso está alla larga das fonti più note como pane, pasta e patate. Adesso raccontami, da chi da cosa o da quale situazione ti piace stare alla larga. E se você gostou dessa explicação, compartilhe com seus amigos, condividi questo video con i tuoi amici. Un bacio!